Hola, ¿cómo les va? Soy Adriana y después de esta introducción de Mauro al tema del pivot, los invito a una conexión corporal, a comenzar a sentir dónde está ese eje virtual, cómo ir trasladándolo, cómo sentir cuando mi peso está sobre el metatarso o sobre un pie o el otro, cómo poder percibir bien esta sensación y estar disponible para cuando quiera o necesite hacer el pivot. Entonces desde ahora mismo los invito a conectarnos, a entrar en sensación corporal desde relajarnos simplemente por estar parados, sostenidos en un apoyo completo de la planta del pie sobre el suelo. Y desde ahí ambas plantas de los pies están separados aproximadamente en la distancia de las caderas y estas piernas con una posición disponible, es decir, no bloqueada, sino con una pequeña flexión de rodillas que permita el paso del peso del cuerpo hacia la tierra. Con este eje vertical de mi columna alineada, un suave empuje con la tapa de mi cabeza hacia el espacio que queda entre mi cabeza y el cielo. Y desde allí me percibo en mi forma, me percibo en cómo mi columna que cae vertical hacia la tierra está rodeada por el resto del cuerpo teniendo conciencia de mi verticalidad, voy a comenzar a sentir que puedo este eje vertical, desde este estado de relajación y entrega del peso del cuerpo, comenzar a trasladarlo. Y como siempre digo, esto es una exploración corporal, por lo tanto, lo importante es sentir trasladando este eje en cualquier dirección, adelante, atrás, a los costados, de manera lineal o circular. Y de esta manera también percibir cómo los contactos de mi planta del pie van variando orgánicamente, sin que yo tenga que pensarlo. El pie solo va reaccionando para poder sostener mi equilibrio. ¿sí? Entonces percibo cuando estoy más sobre los talones, cuando estoy más sobre el metatarso o en la zona media. Juego con esto de ir, venir y sobre todo percibo, me hago consciente de dónde estoy en el apoyo. ¿Sí? Movilizo mi eje y permanezco un tiempo sobre estos metatarsos de manera cómoda, siempre piernas en cierta flexión pequeña, sin bloquear. Me percibo atrás, percibo con el peso sobre un pie, traslado disponible, percibo mi eje y acá también vuelvo un poco a esta sensación de exploración, percepción de mi eje y de mis apoyos. Exploro durante algún tiempo y luego me percibo nuevamente en mi línea orgánica eje vertical y apoyo completo sobre la tierra, hacia donde entrego mi peso. ...puesta justamente para tener nuestro cuerpo disponible al cambio de dirección para poder continuar con una trayectoria que yo quiera ir haciendo. El tango es improvisación, como decía Mauro, por lo tanto, que mi cuerpo esté listo para ese momento en el cual yo voy creando. Entonces, les digo esto, en este ejercicio una parte de nuestro cuerpo va a elegir a dónde quiere ir y el resto va a acompañar, ¿sí? Tranquilamente mi mano está eligiendo una dirección parte del cuerpo, ¿sí? Ahora es mi piel que elige una dirección, el resto del cuerpo acompaña. Ahora es mi homóplato. Ahora es mi rodilla. Las profunda Mi cadera. Y así voy creando. Es mi nariz de a poco voy entrando en un flujo de movimiento, mi codo, para poder percibir cómo mi cuerpo se va acomodando de a poco, la línea de mis hombros, mi espalda, y los invito a que continúen con esta exploración para luego también continuar con las ejercitaciones que Mauro, Máximo y Paula tienen para ustedes sobre esta temática del pivote.